naye abaana bange nabagambye mm. temumanye lwaki abayimbi ba uganda mm. bawemula buwemuzi eh. Eh. bawemu jiyaliivaani ajiina mm. <laughs> eno maika yazigiditesaagaa Eh. nebwojisongako mama osiima <laughs> kati gwe maike ojimanyi kati gweno maike tujikusongeko gwe gwenakakiwa osiima mama yankuza ekibayimbisa eh. <laughs> enyimba zobuwemu mm. kiri ekintu bano mujje muyite bakakumirizi mm. mm. muyite bamatiya luyima sebatta wa generationi yammwe lwakuba musajja mukulu naye muyite bali basebadduka ekiwemuza abayimbi ba uganda mm. nekibawemuza ekyoyooyo eh, ekindese wano kyoyoyoyani eh, yayimba ekyoyoyoninarozi kyoyoyo kyoyoyo kati mwe ekibayimbisa ebyobuwemu mm. kiri kimu i was telling my children nti mwe you don't know amini abayimbi edda bayimbanga nyimba za makulu mm. era in fact i think the remaining musician yenandujja mm. abantu bayimbiranga mu masabo owamayembe ga kifaalu hmm. yetabeera nabayimbi bamba okwo nakankaja esabo lyonna yetagabaddakati abeera nabayimbi yawaki walubaale wenyimba ezabalongo nalongo yeyisayako eyo nalongo bamusangawa mukokowe eso kadira ne wabawo eziyita lubaale ne wabawo eziyita si buli omu laba ku mukolo abayimbira museveni abo abakazi abakulu abeggona hmm. abanyina eggono tukiyita ggono hmm. eggono nti yuhiya omuntu ka bw'aba ayimba etipenetrati entu yowa bode hmm. kyetuyite eggono kati nandujja wano yalina eggono ate yayimba nziba bbiri Eh, ahanoye zibabiri zibabiri mm. yagamba mbu omusajja gwensinga okwagala batusibire mulumwemu akulageko mbuyenzi <laughs> eh? siye gundi namirimu siye namirimu ah, ah. yona abeera kwenbs e. eh, ah, senga nantume anti senga nantume yeyagamba mbu batusibire mulumwemu oyagala kufa entobazi uh, ezitotoentobazi mm. ate era nantume oliwo akatabu mm. omuntu yakawandika munetherland nga bakaita the wetlands mm. nga kawemula yakola sente tadda nga mukuwavuwala eh. yawandika the wetlands nibakakyusabakitetukababyagala <laughs> kakate nkugamba ti abayimbi ekyabatwala mu buwemu mwali badde mubuuza baddaani mugula mm. dani mugula ne sebadduka amini bwe yawamba obote mu nsanvu mugumu yateeka bwekirabo hmm. ekyomuntu asinza okuvuma obote n'omuyimbi anayimba oluyimba olusinga okuvuma obote ngaamusasula oba yali sebadduka yakiwangula yeah, yagamba yeah. bannayuganda mwenaamwebaza omutonzi nga musabira amiini abeere ku nsi kubanga lyeddoboozi lya mukama eryabagole roba tenago wansi abanyarwanda n'abalundi bagobwanga naye ebyo idi amini abijje mu nsi abanyarwanda n'abalundi bagobwanga naye idi amini abijje mu nsi okumanya idi amini atulokodde omuntu okumusiba nga tawozeza yabigaana okumanya idi amini atulokodde omuntu okumusiba nga tawozeza yabigaana kanatandika okuvuma obuti kalaba akaswadde ennyo nga kabuuka kwekwegayirira kinyata akasuzenga kinyata uh-huh. yakagamba kimunvira munsi sina akalumbibwa amini igenderaeri bwekalaba akaswadde nyo nga akabuuka kwekwegayirira nyerera akasuzenga enaku wayita tano nga bateesa temmere neremanga embwazo tosuula efulano nengoye zo nayozanga naye onfunire wembuda amataleka nkubuulire enyerere enaku yange eh. sikyayina nakyeŋŋenda nfudde mu nsi omuli oyo yesebaduka kyeyayiduka enaku wayita ttaanu nga bateesa sikyayina naje ngenda nkubudde munsi efulano nengoye zo nayozanga naye onfunire wembweda mataata wange emere newanga ha amini obeta akomawo sebadduka yayingira ettaka <laughs> yayingira ttaka empuku dani mugulayavumanga tamanyi tagenda kuddagenda kudda dani mugulamu mu nsanvu mm. nayimba oluyimba mm. bannanga enkomerero eri kumpi amazima <laughs> alibeera ebweru alidduka misinde mm. muligamba ensozi nti zibamire mm. yabanga okulimba kibi nagamba bwe wali obatizibwa wagamba neganye sitaani nemitego gye mm. nakolanga ebyo katonda bye yalagira bwe wafuluma ebweru nokola bibyo ii abanga okulimba kibi avuma obwete tiyagenda ebamunanika mm. nakolagana ne buganda mm. bugenda okera kumaca nakolaki bananga enkomerera ere kumpiyabicusa banonya dani wano kumwisa mutaka <laughs> dani bamwisa mutaka nayongereko banabataliwo eh, lulala eh. kakati dani yayimba oluyimba olulala eh. nti leka dani nange nenkudala okuyemba kwange kuno baali banzizaayo kati yadda mu ntongo ntongo <laughs> yadda mu ntongo bali kyebamukola mu 69 mm. sekabaka mutesa nakisa omukono bwakisa omukono nebagaa nti akisiza omukono abaganda okufa kabaka akisa mukono tafa tafa ekyoto tekizikira omulengera n'omumbejja baseerera mm. newati bali nkuba mm. era muga gutusinze nnyo gutusingidde nze kitange yafa gwasinganya amaye medical dokita nzegusingirawa <laughs> mm. ati <laughs> akasajja kajja ne kayimba 69 sekabaka omuteesa bwakisa omukono beni kiwanuka n'agenda ewobati namugaa nti njagala nkomyewo enjoli yasakabaka muteesa namuga gikomyewo bene kiwanuka yeyali alowooza nti enjoli ya ssekabaka muteesa bwekomawo egenda kuvaako obujagalalo mu buganda obote bamugjeko kakati ate obote ye nga ekyayagala abantu bajeyo omwoyo kuba baali basibye ebirevu gwe ebirevu wabirabako kyewungula yina ekirevu kyamirambuga kyewungula yeyadduka yemuteesa kyayirambuka kyewungula nebasibagalevu bino ebyokubika museveni byebyo bwebimu bakuva dda babikola <laughs> kakati akasajja bwekati abakabaka ika ne bagamba nti beni kiwanuka akolaganye n'obote baleete enjole ya ssekabaka muteesa omanye enjole eba yakabaka oba yasubi hmm. ifuiwe muganda hmm. omulambo gwakabaka baguyita njole hmm. yes njole essubi njole n'enjole yakabaka njole kubanga obiraba byebimu Mm. tinjole yesubi kati kasejja ne kajja kayimba mboka kubye ensaasi zaako zogedde jali eh, jali naluwema laba endege bwe zogera zogedde jali eh, jali naluwema muteesa jali awema obote ajajaja bakanoonya olunoonyo <laughs> kazogedde eh? naye nga weewuunye kyamera mbuga mm. okiwulira nti ekirevu kyamera mbuga mm. si ku mutwe kyamerambuga kyamerambuga kyewungula ayina ekirevu kyamerambuga muteesa eyewungula ayinaki kati ameze ekirevu akuze akuze naye akomawo kati akasajja kagenda kayimba era beni kiwanuka yawandikira vatican ebaluwa njirina eh. ngaabagamba nti bannange obwe taatuse ku climax paapa talinnya mu uganda walinyiramu ah, muba muwaga obwe ti vatikano nsi eina gundi ina intelligence mm. mm. bali bamaze okutegeera abe vatican ti amini agenda kuwamba gavument afuule ensi eyabasiramu mm. kyovola bapapa yajja nakizinga ettaka lya uganda nalikogonaizinga na, na, na nenamugongo nabajulisi monument this is a monument is a christian country fahad yajja wano munsanvu mwetaano king fahad wa saudi arabia ngaakyala kalina ali nsubuga yagamba nti bannanga abaana bonna abamasomero gabakatoliki muveyo omwaniriza omugenyi okuva entebe okutuuka enajja nankumbi nga amasomero gabakatoliki gambadde sapule fadi nabuuza amini naye noddala nsi yabasiramu ako kalaadi oba sapule kale tegere kiwanuka these people bano abaliwo kati abasomeyi basemogere bani just useless naye kali nali nsubuga yabagamba abaana bonna aban, abamasomero gabakatuliki muveyo mukoleki era gadafi bweyejaano yava mubukatuliki hmm. nagati kurisianite gundi bakafiri kalina ali nsuubuga yamugamba nti ne simoni eyetikirako yesu omusalaba wazebulaka akalira jesus enaku nye zamusangawa misiri hmm. itteeziwabusom africans asongole ne catholicism kakati akakasajja mukategedde akayimba eh, mu myaka wano egyekinaana mm. baleeta baligidde mm. baligidde namulabako mm, omunda eba tetwanyuliwaliwulirako bannanga empologoma ekaaba bannanga empologoma ekuga alijaŋŋanga alibeera webweru ate erudda ali eyitira mbite mm. ebigere aligenda kyenyuma nyuma nga talaba mm. ebigere alisuula mu nyanga eriyo omusajja emekete atafeenya baaba agawalagana mu nkoola yali ayimba bayeekera agawalagana muki muwanga yamunoonya olulwanya <laughs> muwanga yamunoonya eh? muwanga yamunoonya nadduka baligidde ayimba museveni <laughs> bannanga eriyo omusajja emekete atafeenya eh, bannanga empologoma ekuga bannanga empologoma ekaaba omanye abaganda tulina ebintu bibiri hmm. okukuga nokukaaba byanjawulo okuboggola nokukuga embwa hmm. embwa ngaesera ewaka hmm. eyimiriza amagulu abiri eba ah. ekuga ah, naye beyina okuyiba nga eyimirira magulu ameka gali mubbanga eyo yekuga kino kipusa ekibeera ewaka eh. nze wange kikaaba buli lunaku omunyansajja eh, baali bakitya nembaga nti nedda era embwa zisinga kugira nyo kukola ebintu ebyo hmm. ku ssaawa wakati w'omwenda nekkumi n'emu hmm. na empewo eba y'amaanyi nnyo nazo zinoonya bugumu hmm. bwe zireekaana ebugumu likolaki atulaba obubizi hmm. bwebaka bwe buti ng'abasibe ebugumu liva muono nelidda muono n'abasibe bwe bebaka hiiti kakati baligidde namulabako mundeeba <laughs> ajajajaja bamunoonya kakati abayimbi nebategeera tulina kuwemula buwemuzi giyalivani agina ali mulolo avuga giyaliva yabakyali ani agina babivamu eh, bwebawulira <laughs> ebyagwa kubali eh. bagamba leka era kamiliyoni oyo tubonga naawe eh. newajjawo omulala atabonga bayingira ttaka bayingira ttaka tubonga naawe <laughs> okumanya mmwe temumanyi bintu mumanyi guno omuti guno andisirawo african gund theology survivors mm. waliwo wano ku luguudo lwa hoima lwalo lwawo wane wali omuti ogwina ettabi eriri mu luguudonabasekanso bati ogusalabaga eh, e, nti n'abasingasinga bagusala nekulemerawo mwali mulabe nga bagusala ogwomuti tabi lyamera bumezi nelijja mu luguudo bweri eh. naye tebasobola bagutya n'abacyina bagutya ogusa batemye emiti gyonna egiyita eh. masanyalaze <laughs> ogwo gwagaana gwagaana this is why africans believe in witchcraft hmm. nti kakati aa ah, ah, gamba kalidinaali wa uganda oba ogambe owenamirembe bakwate omusumeni bagusale <laughs> nabo batyayo <laughs> nabo batyayo olunaku lumu hmm. kanali wamala ngaagenda agenda mubizinga eyo muleke victoria kizinga kiriku abasajja bajaluwo nga bamugana tuzimba ekereziya kalinaali bwe yali atona Mm. nabaga nti mbatonodde amabaati makumi aga esajja nezimira nenemubuuza amusini ata tano mm. kalinali naga nti moja mbiri tatu yine tano mm. yabatonere amabaati ameka five iron sheet nebimutera endiga mulyato lwaki endiga esala enyanja kakati omu ku bantu be namugamba nti wayi kalinaali it happened wamala waali mu mubuuzi mm. kakati nebidira endiga nebimukitumutonera bwebikitumutonera endiga yali atambudde n'omuvubuka mwanyina wa nambuuzi mugende mu munoonyi bagenze ku kizinga mu lyato sajja nebimutonera endiga saabakristu namugamba nti endiga tesala nyanja kati yagendayo etya ndowooza erabika yava kenya okwaliko bajaluwo kanaali nasirika babayingira enyanja bwe bati ekiddo nekitemba enyanja eh. sapule nezikuwa oluba abasisa nebakuwa oluba kozi kanaali asirise bwati teyanyaka nebasabasaulenebasabasaulenebasabasaulenkati e, e, enyanja nekwata kalenge endika nebagijjamu nebagisuulaate ye tebamubuulira endika bagisuula bwebamala ogisuula enyanja neeta e. naye bweyatuuka ku lukatu teyabuuza nti endika yange <laughs> njagala mufuneyo pasito wamanyi ennyo eh. agende agusale etabi eryalisanayeomanyiyiga yali abizayo hmm. fulendire hmm. yabibuuzanga kyebyagala nabizayo era yiga yagagabala lwaki omuntu yenna ayagala tebabikwate byogere this how owamayembe waafuniya sente tiyabikwata nabyogeza mwavuddewa mm. ye ayokyabyokya kati yiga yali agamba nti akolaki era waliwo yiga waliwo yiga omulala pasita yiga omulala ate agatabizaayo ye yabyokya mumanyi hmm. ti bayiga bali babiri bapasita ah. yiga ah, tuli mmanyi ono owebombo anti yaga nti yabyokya uli yabizaayo eh. omanyi nti yiga yagenda mukatale kenakasero nabawa sente nagati sente zikola naleeta empetempeta yayiga nze nkola ku puroguramu ku tivi yayiga kabushe nga yamwereegamu namufulumya bweru yiga ayina empeta nga yagikutaddeko bwati kyoba olaba nti kanisa ate kati nungi nnyo mutabani wayo tagikoza okukamala obukamazi hmm. ne tivi kabushe nga gyeyali agala okuba bamufulumya abaddugavu wikigulafuti yaabwe togezanyisa ewaffe mukyalo nalaba ebintu bibiri mama wange bamuzaala byerima Mhm. ebyerima waliyo e, webayita munjeru hmm. munjeru olwaki bayitayo munjeru abasamize bayambalanga byeru waliyo amayinja gekola bwe gati naye omuzungu yagenda nayingira mu jinja eryo ngaayagala nga ayagala okulaga nti bo bayina ebintu byamaanyi hmm. ejinja lyamugaliramu ennaku ezi omuzungu omuzungu ejinja hmm? lyamugalira ennaku nnya ebyobuwangwa bazze kundaba ndabira ddala ngaempologoma bagegesa amaaso ne bayiwa poliisi enjeru eh, kuba ejjinja amasasi waapi eh. ejjinja lyegula lyokka naye omuzungu teyasulawo yafa aa yadduka eh, yadduka kyovala bambagamba nti lwaki bakalinaali abasooka ne banadini mulimu ddungu mulimu kiwanuka kiwanuka ekitegeeza kiwanuka omulalo ddungu yaani wamala yaani lwaki banadini bano abamanyi amanya gaabe gakwatagana ne tradition why were they identified by these missionaries nti buli emmanuel yafuuka kalidinal in many cases emmanuel rugambwa emmanuel otunga emmanuel kiwanuka emmanuel wamala omwana azaaliddwa nga yesu nakuza omwezi abiri mu ttaano sokalica kati mwekibakuba ebigoko covid mukimanyi ah. hmm. ekibakuba ebigoko covid nti africa nze nomusajja musamize wamaanyi pulezidenti museveni namubuuza ekibuuzo mu press conference nti koni nti ono omukyala bamuyita lakwena namagayo wa excellence lakwena has arrived in the sugar kind plantations near jinger what are you planning to do? Why has she made this advance than before? Museveni yangamba nti yefula kwena is using witchcraft. I can assemble a hundred witches in a day. Ne mu nsiko Museveni yagamba twakolanga emikolo. President Museveni yagenda e Southern Sudan ne bamubuuse nti enjeru. Why? ti bwoba gwe wasegala nga buuka ente enjeru teyagibuuka museveni aga nti nakolanga emikolo eruweeru ne bwe namala ogikola nebagaa ti kati nebwogenda kampala nga toyina muntu omuwamba naga nti kati mumukomaawo bajajja naye muntu yo mujendekere siyinza kuyingira kampala nga siinaki kakati weni kakati fe mu baganda hmm. mulimu omugo gwa wannema buli lubala ina ina wannema wannema mulema era bwemuba temwagala baganda omwana wokulemala funa kumera mwina omugo gwa wannema guba mulema gwemuteeka mu lubaale wammwe diusi mene balema ini buganda mulabayo abalema ennyo oba abebigenga abali mu buganda why it could be because they lack a scientific explanation lwaki mu northern uganda temulimu bannamagoye olirabyakwanamagoyo omukyoli lwakuba basigendangayo era waliwo omukazi yazaala namagoye mwakyoli bamukuba emigo naga nti faza nti omusambwa gwe gwanfuisiza obula kati kukyalo kwaliko faza faza agenda okulaba nga abakyoli bamulumbye mukigo gwe muzungu wano ngate justi namagoye namagoye nabagabao kwanza yabagamba gwe muzungu why don't we have albinos in northern uganda mm. this is a scientific kyetubuliddwa mu covid ti covid kakati mutunuulire nze mbatunuulira nembagamba nkola byogamba abantu nga mumukizanyiramu katemba sente azifunye ayina zeyambisa bulungi wayi nti omuggalo gujja kweyongerayo thats what i predict why um, what? covid akola bwati you see for me amwerako man nti ewange nasomesa abaana ewange woteri woteri ibeeramu mmeno have lawyers have doctors i have social gondi i have chi mya educate people with the purpose mutani batamani bange badokita baŋŋambye nti ovuma dokita diana nti yakoze atifiisa ogundi nebaa nti dokita diana yatamanyi kunyonyola covid atuukaku kirimax yekola yekka ati hit point natta abantu naddayo ku ziro era ajja kudda kati wagenda mu malwaliro gonna ebitanda bikalu ebiki bikalu waayi agenda kuboyiringa ate kyobula besigi agaye nti eriyo feeza eyokumeka nze nasooka okyogera besigi awulira bino ti if we dont plan because besigi want to make himself relevant yeyawa gavumenti amagezi to lockdown kakati ayagala okudda era egeni ali esente ezokubiri isi nakyo waliwo akatabo bakaita treasure island treasure island bakwata omusajja omuzungu bali bagenda mutta omuzungu nabagamba nti enca there will be an eclipse enjuba egenda kulwana n'omwezi eh, nekibeerawo bamuta bagana mugezi nnyo we don't get anything from dokita basi o oh, eh, any other person because we know that the trend my children a doctor has told me that covid has a climax abimba yekka natta abantu nakka the only solution is vaccination only solution a permanent solution to COVID is vaccination. Why? This is why IMF and World Bank mm. are lending money to countries. Kubanga COVID ya kola what? One, you test. Liba liba gambe mituwa la kuminetan. Mm. Can another person have a mituwa la kuminetan? Kakati watu inawa wa sentient unumituwa la munana. Aha. Mm. Kati atepo iba kube dagalali ya COVID. COVID. kubanga covid akabuka ka covid kebakubamu hmm. oyo mm. already have covid ofa bufi so inasooka kwekebeza you must check yourself before kakati nekyokubiri ebyuma bya uganda biri fake bitya anti bayinza okugamba mm. nabagamba ti if you want to fight covid muyina okukola emirundi egi esatu one amajje gayingirewo the president must treat this disease as an invasion a foreign invasion abachina kyebaakola akawuka bakazingazinga nga tebanakola naddagala the chinese went as far as creating printing new currency thats why mirundi i always have new currency mm. temwali mundabyeko nesente enkadde mm-hmm. kayitiramu munkadde munkadde anti katambula mm. wano kutebo wekali mm. singa Museveni ne bapropa scientist baalisoze kubuulira bantu mm. nti bwogenda mu toy sanitize mm -hmm. as you pick the toilet paper sanitize babanja babakutteko abaana ewaka bakubata ku minyolo twalikyusiza n'eminyolo nga bamaze otubuulira nti ku meto katambula katya if you have a metallic munyolo kamalawo saawa meka oyu oh, move nga nze bwenkola ntambula na kano mm. e, eh, kona viru nze namulwanirira era magoola mpa kati agenda kumpangabira n'abantu okwata ku munyolo ngo sanitize eh, eh, as you use the toilet mm. and water also sanitize mm. if you count in money ngoli azikuwadde after getting this money sanitize kakati nti covid mm. solution ye eryeki eriwa test Before, before they vaccinate you they must test you kati we have a problem of credibility mm. this is why i told you timwali sosegena mu parliament to make it to, to amend the health act nti oli akuba bantu mazzi abbi ettakala lya covid this should be different myaka kumi tewali fine mm. kakati bano ababbi ettakala lya covid bagenda bacyaginga watya ordinary safety buferi asobola buferi mm. but how many people is he, he killing mm. balibadde batekebwa kalaba oyo eh and mumala kukyusa teeka covid you have to approach it one let the a country must realize mm -hmm. that this is a foreign invasion nga china bwe yakola china yategeera ti akawuka kano kaze kutta ekonome yaffe how did he, can the communist party fold his hands mm -hmm. can we profit, profit in it ekonomi ya china egenda kufa kubanga katandikira china abantu bajja kudduka china yakazingazinga nga tiwanabakubona ntakala this the approach any leader must accept that covid is a foreign invasion si kantu mm. nti kabulijjo covid is very unique and very expensive mm. to treat one you must get emitwalo 1 bakutestinge all of those people who have been vaccinated without testing bafudde hmm. ekitegeeza you must do what test kati you must amend the law the health act anybody who gives a person false test results myaka kumi no fine hmm. ate n'abalamuzi ne mubasomesa ti bush yalwana n'abalamuzi b'omu america ngaayogera terorism tebamutegeera hmm. naatekawo n'amakobera mu eastern europe but bwe bakuba tuni towers you think in say it yategera tibagenda kuba tunita was inzo kuba yategera nti yategera did the bush saka anybody president wa america george bush bwe bakuba tunita was ne penta ku dinani tayina gwe yagoba it was a planned thing by the us tuyigiriza abantu bano kafero yaga nti nze sinja kudya muzukulu wange mm. nemudusatala njisembeza busembeza nakwatako nemoca taddama jajama eh, gowansoka ku nsi gojemboli <laughs> ma nze nekitegeera dda kakati nkugamba you must amend the health act and have tough rules thats one your test and then kubanga katwebuuze abantu bangi bali scared mm. kuba batestinga ate bafudde manya bebakwema bafu nze nagamba sijja kugemebwa why mm. how can an important man akwaya gonolia eh, eh. katojawan ewaffe watyanga omujjewanbwemunaba bageme nze nafuna ntambula nakano eh, katowekwasiza kuve kubanga ffe tuli bagemeomusajja omufu <laughs> omusajja omufu asobola okufuna enziku nga yagijewa omukazi atakyakonda kagere nafuna olubuto aba yalujewa <laughs> kakati nze mwekaba bageme mm. kubanga nza nina kliniki ewange nina abaana badokita neggulu bankebedde mm. bajja ne bakima omusayi ne bagukebera nze sirida nnaku kumi nanya mm. kubanga nkugambye ti nze ewange nina woteeri buli gundi yonna njifuna thats one kakati t bwe muba gwe nakakyoli mukazi mm. muyina omwana omulwadde <laughs> mumutwala mu ddwaliro mm. oyinza okwala olinga nebbaabwanera naavuga emmotoka ah -ah. yavugenze mpembere ku mwana yes kakati oba tufunye omusajja ogwanga mm. ngaakoze eddagala baliitani why do you go to court <laughs> why do you go to court covidex, COVID-ex. Mm. why do you go to court kakati museveni bwe yali atandika univesity eyembalala mm. yagamba ntandiseewo mbalala university of science and technology mm -hmm. museveni nga kyayagala tuleme kulirayinga ku bazungu this the product of mbalala nti baloko ki baloko research hmm. mbalala would be different would be treated differently mbalala yalibadde tali mu ministry education mbalala yalibadde under ministry of science and technology because its purpose. What's the purpose of Mbala University? Mbala University is to help us to research. All the unique cases will be referred to Mbalala. Mbalala Tiyari Badechi. Mbalala wouldn't be under Ministry of Education because Museveni put up Mbala University for, for scientific research. Museveni Rukusifwa. Kakati, mwiche mutamanyi. Mm. To the battle, yo uguanga. Uguanga bayinza numuta. Zisimanyi simu yenali mubodide. nti owanga dduka nga baani abamutta bano abaagala mm, mbagambye tuyina kolite chemicals mm. ye factory ekola eddagala lya sirimu erya alivietinga sirimu mu uganda mm. have you seen minister of health moving there waliwo yali alirumbi kubanga we don't qualo genda yo ebifaananyi olabeyo ekyaddayana genda eyo olabeyo ekyakinji oba gyekiri this is a company where every leader who comes in this country museveni amutwalayo is the best era good luck yali president wa nigeria yabagamba i found in africa a very unique yayogera mu parliament ya nigeria there is a company a factory private company in uganda eddagala balijja ku sipula sipula is the mother bod mm. omuyindi akulya sipula yajja wano kulaba museveni endakasero nansangawo ngaotudde nga ntudde ah. nanga what do you do do you, what, what is your role here hmm. nimugandira mm. the spokesperson of the president do you get time to talk to him konza oviyasire tell him mm. heis the only african leader african leader who has heled me for two hours without seeing him bamutudde bamutaddeawo katebe ko katebe era president bwe yajja hmm. yabagoba eh, bamugamba twagala mm. paundi miliyoni abiri mukaaga nga gavumenti yezituwa naye nga nze bwenali ntuddeawo mm. waliwo baminisita babiri omu yali mukula owa heresi mulasijja mwogera omanye nti mukula amanye olunyankole mm. kakati nebatuula awo mukula ne munne nebagaa nti eno kampuni tulina gikuba ya, ya dokita bukenya kozi katongole owa kolitikemikozi eyo gwemulaba maama we munyankole Mhm. naye olunya akolakolaki awulira aluwulira bano byeboogera museveni agenda okujja n'abagoba eh. kandi museveni bwabagoba nze neŋŋenda mukolite kemikosi nga tebanegiteekawo negenda bakatongole nembagamba the mistake you made kugamba museveni abawe miliyoni miliyoni 28 za pounds alabye ababbi bangi go back to him and ask for a guarantee to buy your drugs neŋamba gundi amiria kyambadde these people came back thats why the factory is there mukula ne munne gwe sijja kwogera baali bakubye factory naye omanya nti ate mukula yasinza gifunamu atunda eddagala ekenya eh. kakatyondo ogwanga why should we fight over ogwanga and ugandan is a silent if there is kati oyo omusajja product ya museveni museveni tasobola muprotektinga museveni bweyajja wano yagamba nti mukwate enanasi hmm. mukwate buli kimu mubiwe gadafi butter trade there was a minister of butter trade called hegenyi when museveni came the only thing that he could not butter was land naye tanzania yali egenda otuguza eki gundi transformers bakipreventinga they wanted a dollar mm. iran negamba nti bannange dollar egwa bweddayo amafuta gange gatunda mu yulo yeristable abamerika bagatekako boycot ne china negamba iran nti fe bwe bayagala otukuza amafuta mu uwan yeyaffe ebintu obigule ne india nekigaa ntitugaguze muki mu yulo kakati tugeze what do we want when I see people fighting over COVID, no, Museveni must teaching in a Mukoti. Bano Tibagala COVID, akole. Hmm. If we want to expose this man called Yogwang, Mumuavas about the Kumi Abajanja Bibikoleshi, because this is practical. Mumawanga agamu agabazungu, you get volunteers. Lineda gali onaka kati mkambabulize. eddagala mwalijja echina muleeta eddagala lyammwe china nze sibagaana hmm. but i express my mind i want somebody to give me an explanation why when covid struck in china they targeted the blacks how can i a black man like me accept the drugs from china let the chinese tell us why did they target blacks lwaki akabuka ka covid bwekalabika china they targeted the blacks and unless somebody gives me an answer from the, the Chinese embassy or an, an expert, I cannot test Chinese drugs. Why did they? temwabalabanga bakuba abaddukafu hmm. temwabalaba abaddukafu nebekweka mahoteri hmm. some countries like kenya eh, sent their planes to bring africans back how can i accept a chinese drug when the chinese just yesterday weare chasing blacks siizadikwatako eriaba china sirikwatako unless the chinese leaders tell us why at immediate after covid struck they targeted blacks bakitubuulire that the chinese tell us nti why did you target the, if you targeted blacks you had a reason every decision is passiful in my opinion i believe nti abachina bategeera this was an importation from america era katandika mu chemical gundi zaabwe China. it was brought there to china by a, a, a black american